vidum plor al mi de jor da retro acra memor el sendis mi miloin da consolar me hoy van ne sercis vin trans storma mar contra mia sci regis min correcti deoi malgrau che erodas min ontar plia angor plia dolor plia pruntita fervor el sendis mi mi da con sol me oi re re ripetigas la te mal foriris mi de la mal deseoi Ciam pliai stonoi al la pacash Es nevoi Lasta tag Via ag Restis mi kiel papag Post sendis mi Miloin da consol donki Don Quixota rev Prisum vetere contra ucidas ti daure pro correcte spero di felice fine fiascis la conquer